Orain esperientzien atalari ekingo diogu. Teknologia arloko irakaslea eta ikastolako ikate teknikaria. Beraiek aurkeztuko dizkiguten esperientzia Future Classroom Toolkit etorkizuna errealitatea bihurtua da. Edu zuenean. Bueno, eguardion danoi, orkesleak eh, esan bezala elgoibarri ikastolatik gatoz, eta pixka bat aurkezpen bat ingo duen elgoire buruz. E, gaur egun mila ikasle inguruz osatutako ikastolaba gara eta ikastolen elkarteko parte de gara. E, profesional eta familiez osatutako kooperatiba gara eta historian zehar, azken amagost urteetan, ba, ikaten inguruan bilakaera edo e, lan nabaria egin dugunez, Ba, Lehenengo atal honetan, e, eh, asaltzen zaituko gero naiz, ni e, eh, amagost urte hauetan egin dugun edo burutu ditugun proiektu ezberdinak. Jarraian miren arratek e, Google Apps egin eta Bruselaseko bidearekin izan duen esperientzia kontatuko du, eta azkenik neu berriro ere, ba, eki inguruan, e, azken hiru urteetan, hiru lau urteetan ikastolak izan duen esperientzia azalduko dizuetan. Esan bezala, atzera begira botata, 2000 eta balgarren urtean, ikaten ezarpena etorri zen Elgoibar ikastolan, eta ikastola pilotu bezala eh, hasi zen. Zare sistema esartzen da eta zerbitzariak hartzen dira intraneta eta postak udeatzeko. Momentu horretan, e, ordura arte etzegoen zeuden bi figura berri sortu ziren, ikate dinamizatzaia eta ikate teknikaria. Baita ere eta ikastolan elkarteko ikate saiarekin koordinatuz, ba, ikate plan bat egiten da, e, aurrera begira ba, ikaten inguruan pausoak edo e, buruak definitzeko. Ezarpen honekin batera, e, erabaki garrantzitsu bat hartu zen momentu horretan, dokumentazio guztia, bai akademikoa, orokorra eta prozesuen ingurukoa, e, digitalki egitea izan zen. E, urten poderioz, erabaki honek erakutsi digu, ba, edo eman digu artxibategi edo historial potente bat digitalki editatzeko edo atzipena izateko aukerarekin. Honekin lotuta baita ere, urte horretatik aurrera, 2002 garen urtetik aurrera, e, ikastolak helburua jarri zuen, e, ikasgela bakoitzeko, ordenaiua jartzekoa. Orduan, e, inbertsio desberdinak egin ziren, eta helburu hori ere, ere bete zen. 2008-2009 ikasturtean, berri hori ikastola pilotu bezala ikasiz proiektuan sartzen gara, ikastolen elkartaren laguntzarekin. Azkenean ikasiz proiektuaren bitartez, klasean emandako materialak eta ezagutzak errepasatu eta memorizatzeko web aplikazioa da, eta urte horretan hasi ginen. Urte horretan bertan, e, proiektu honikin hasi ginenean, ikastolak eraman gari desberdinak erosu zituen, eta baita ere armairuak hauek mugitzeko eta karga sistema bat ezartzeko. 2008-2008 ikasturtetik aurrera, Eusko Jarlaritzaren bitartez, Eskola 2.0ko programa iritsi zen, eta honekin ba, ikastolara dispositibo gehiago iristeko aukera. Eta ondorioz, ba, ikasle gehiagok ikateak lantzeko eta teknologia lantzeko aukera izan zuten. 2008-2008 garren ikasturtean, Google Appsak e, eh, zarri eta gehien bat hasiera batean kalendarrekin hasi ginen lanean, bertan ikastola barneko egutegia finkatuz eta publikoa eginez ez baitare gurasoentzat beste egutegi publiko bat. Barneko egutegi bat ere jarri genuen, e, baliabideen eskaera deitzen geniena, honekin ba erosien langilek ikastolako baliabideak eskatzeko eta kudatzeko aukera zuelarik. 2011garren urtean virtualizazio sistema bat jarri genuen Bertan, bueno, zerbitzari guztia virtualizatu ziren eta e, eh, maigain virtualak ere jarri ziren. Honekin ikastola guztiko ordenari bitatikan, e, eh, erabiltzaile bakoitza, bero profesional bakoitza bere erabiltzaile izena eta pasaitza erabilita, e, eh, zerbitzarean zegoen sistema bat kargatzen zion, eta bere karpeta jakin batzuekin, eta bere aplikazio desberdinekin. E, virtualizazio sistema hau jarri genuen, gehien bat, e, lizentzien kostuak txikitzeko, Linux distribuzio erabiliz, eta zerbitzuen eskuragarritasuna handitzeko asmoz. Baita ere, segurtasuna handitzeko, ba, ubelan desberdinak jarri genituen eta switchak ere berritu genituen. Amairu amalau ikasturtean, eta 2008 garren urtean eh, sinatu, bueno, 2008 garren urtean sinatu zen, Euskal Herriko ikastoren elkartarekin eta ikaselkar argitaretxerekin adostutako hitzarmena. Bertan, hitzarmen honetan, eh, ondorengo hiru lau urtetarako Euskal Kurrikulunaren, Euskal Kurrikulunaren oinarritutako kompetentzien lanketa garatzeko ekimateriala materiala esperimentatuz eh, sinatu zen, baina era digital batetan. 2008 garren urtean, eh, Ergoi sei irakasgaiekin digitalki sartu zen, proiektu berri honetan. 2008 garren urtean, eta maitzeko, eh, ikate ziurtagiria lortu genuen, mailarik altuena aurreratuena. Ikusten ez zuten bezala, ba, e, urte askotan proiektu ezberdinak izan ditugu, eta saiatu naiz aurkezpen honetan, ba, era garbi baten azaltzen proiektu nagusienak. Proiektu hauek aukera eman digute beste zenbait esperientzi bizitzeko, eta tartean Googleekin lotuta, ba, miren bizi izan duena azken urte, urte terdian, Bruselasen. Orduan jarraian, miren bere esperientzia kontatuko du. Bueno, eguardian, ez dakit bai? Bai? Bai? <laughs> bai? bai? bai? Bai? Bai? Bai? Bueno, koldo. Koldo daban Ez da izango bat Bueno, bai. Bueno, bai, bai, bai, Bai, entzuten da. Bai, bueno, kol dokumentatu da bezala, e, eh, eki digitalakin hasi ginean, kurso, dela kurso batzuk, eta eukeratu eh, aukeratu genitxuan dispositibuak, kronbukak esan zian ez, xen honi esker, egon ginean gonbidatuta Bruselasen burutu zen esperientzia batetara. Ikastolen elkartiakin batera, e, eh, jungian Bruselasera, Bertan bi egon aldin lenguan planteo genitxuan, esperientzia pilotuan, landuko genitxuan arruak eta gero bigarrenian ebolatzeko. Orduan, Googleek eta zerrek European Schoolneti eskatu ziguen Chromebooken erabilpena eta Chromebook aplikazio desberdinak geletara zabaltzeko aukera edo esperimentatzeko aukera. Orduan, sei ikastetxe honginan bertan, bi holandakoak, e, iru inglaterrakoak eta gu esperientzia esan edo emzela Brusela garatu zen, bi egun aldi desberdinetan. Eh, bai. eh, Lehen gogozatako bat esan, eh, heldutasun digitala baloratzeko aukera emantezi ziguten. Bai. Berai, horri behar horri alde bat edauka, European Eskulnetek horri bat dauka, eta horri alde horretan da aukera, bosta talde desberdinetan haude ikaslen ikuspuntutik, irakasleen alderdia, ikasketa eta baluazioa, eskolaren kapazidadea geletan berrikuntza sartzeko eta tresna eta rekurtsoak e, astertzeko bakoitza zel dutasun, digitalari buruzen mailatan egongo litzateke Orduan, galdetegi bat pasatzen dozu, eta galdetegi horren antzokinakin automatikoki generatzen dizu e, PDF dokumento ban, unadierazten dizun, ze mailatan zauden, eta maila zigotzeko ze aukera desberdin, edo ze obekuntza, edo beraiek nola nolek uste duten, edo ze planteamentu itxeko aukera aukaten. Horren ondorioz, eh, urrongo pausu izan zen, ikastetxe bakoitzak ikusitxa gero, ze heldutasun digitala, ze maila desberdinetan gauden, eh, ze eszenario planteatze zaban ikastoletan aplikatzeko. Orduan guk aukeratu genitxuan bi eszenario, desberdin, bat izango litzateke klasrumaren erabilpena, hau da edapena, eta planteatu genuen, bosgarren maiatikan gora, bos seide eta DBH osuan implementatzia, eta gero, bueno, pixka bat lh eh, aplikazio desberdinak e, martxan jartzea. DBH-en eki digitala zaukaunez, nola ordenagailuen erabilpena oso zabalduta zauan, baina LH-en gutxia orduan erabaki genduan beste estenario bat izango zala LH-era pasatzia. Orduan, e, ikastoletan, planen eskoletan, bolta ginean ikusteko ze eta ze, ze progreso edo ze materialekin funtzionatzen eginean, eskatu ziguten Brusela zeti bakutzak blog bat sortzeko, Chrome Pilot and Professional Development da impatzen dan hori, orduan ikastolako web horrian bertan dao, publikoa. Eta baitxe ere sortu genduan Google Plus talde bat, nun gu, ba, ikastetxe bako itzazokan zalantza, keska, karasuak, Google Plus talde horretan blateatzen genituen. Orduan, e, aplikazio hien ondorioz, gero beste aukera bat izan zen, aplikazio desberdinak erakutsi ziguten, hor da, beraien horri aldea da, horri alde hori Googleena da. Orduan, bertan daukazuz, aplikazio mordo bat beraien tutorialakin, eta nola ebili edo nola ikusten dian. Orduan hori edanak ikusi eta batzuk astertu ondoren, e, eh, junginan eskastetxietan, guk adibidez zerrendatxo bat osatu, eh, zuzendaritza eta irakasle batzuen laguntzarekin, osatu ondoan zerrendatxo bat, eta zerrenda hori zertarako balio zaban edo nun ikusten genuen aplikatzeko posible zala, hartuta e, eh, irakaslego guztiekin bildu ginen, bi bilera genitzun bat lh eta bestia dbh Eta pixka bat, esan, gidatu genuen, undika nora junleiken material bakoitza da aplikazio bakoitza erabiltzen. E, guk egizia zen, geixen erabiltzen ditugunak, atzeko. Bueno, krae izan dia screencastify kajut eta histori bed, ze ekik berak gultzatzen dio, ba, geogebra, e, luzipres, eta hori danak erabiltzera. Orduan, horiek nola sistematizat, nahiko sistematizat, dauden berri batzuk aukera genitxuan, eta berri egin artean, lau hauek ekarri ditut, ba, igual niretzako gehien erabiltzen, edo nik gehien erabiltzen dutenak dialako. E, klasuma buruz gero dago, baina, bueno, kajuta da lehenko aipatu da hemen kajuta, guztu dela tresna oso erabilgarrisa, e, iru aukera maten ditu, e, galdete gixako satzeko, estabidea sortzeko, edo eta inkestak itxeko. Gugeien erabiltzen duna da, normales galdetegi sistema, e, LH-en erabiltzen debe matematikasako buruko, buruzko kalkulu balantzeko, Orduan galdetegia sortzen duzu eta lehiaketa bidez ikasle ikasle bakoitza joten da galderak erantzuten. Pantailan agertzen da, pantaila nagusian agertzen da e, galdera eta ikasleak beraien pantailan dauke lau kolore bakarrikan. Eta orduan kolore bat erantzun zuzena kolorea markatzen debe eta aipatzen dugu ze puntotan dauden, ze puntuazio daukaten eta bat. Baina niri igual ingleseko irakasle bezala gehien gustatzegatana da ikasle bakoitzak bere kontua sortzen du, eta berak sortu sortzeko aukera dauka e, galdetegiak. Orduan horrek beste reflexio puntu bat eskatzen dio. Hau da galderak eskade erantzuterakoan reflexio simple bada, gutxu galderak sortu bia baldin badozu hizkuntza hori mm, pizka gehi menderatu biozu eta aukera hori sortzen dugu eta gustora itzen dabe. Seigarren maian ja hiru lau bat kaju tindebe ikasliak eta oso gustora eta oso oso pozik, orduan tresna bezala uste dut oso gandizia dela. Daude publikoak eta ingleserako adibidez publiko pila badaude, kajut asko daude publikoak, baina zuk sortzeko aukera ere ematen deu. E, eh, klasuma, ai, ez, screencastify horrengoa. Screencastify nik batez ere erabili izan dut eh, ingleseko agosko ekoizpena grabatzeko. Aukera ematen diue, eh, bertako pantaila grabatzeko, e, zure ahotsa bakarrikan, e, zure bideoa eta hotxea, eta aukera desberdina dauzka. Eta hori erraixena da, e, drivera zuzenean automatikoki bere drivean gordetzen dizkio e, indituan grabazio guztiak. Orduan, bakarrikan ikasle egin du start botoiari eman, amaitzen danean end eta automatikoki drivean geldiko rabotoa gelditzakako gordeta drivean. Orduan, ikasleentzako oso horretzea erabiltzeko eta gustora erabiltzen debena. Bai. Klasun ba, ez nua aipatzen sustu gaur guz guztian <laughs> aipatu izan dela. Bakarrikan gauzatxe bat komentatzia aipatu izan da lan arrasteko, draifa, draifa ba, hobeto kontrolatzeko. Niretzako, ingleseko irakasle bezala ematen dagoen aukera da, ikasle bakoitzari, hau da, taldeketa hain erretza dizu, talde virtualak izan da, ematen dizula aukera lehengo mailako ikasle bat, bigarren mailako ikasle bat eta hirugarren mailako ikasle bat juntau eta hirurekin talde bat osatu orduan beraiei zuzenki e, bere mailako materiala eta ariketak eskaintzeko aukera ematen deu bai bekaldetikan edo refortzu abia deben ikasleak kontutan hartuta eta baitxa goikaldetikan daukau ikasleak ingleseko irakasle bezala estandarretikan kanpora bai gora eta bera daukau jende asko. Bai, orduan, jende horri era batera bestera aparteko lan bat, bialdu bia dion bakoitzian, gela baten gelitze gara oso kauta. Orduan, klasunak ematen diu, ba, aukera ba, ikasle bakar batekin, hiru ikaslekin o bostekin itxeko. Taldiak, orduan horrek, beste biseak pasau, zeustu eta ipatu dianak, diala kalifikazioa eta bestia. Eta beste programa bat, ba, estensio bat asko gustu jakuna da, histori bat, izkuntzetarako. Claro, sortzen ditu, Dekuste oso hor daudela irudi mordo bat, orduan irudi horiek erabiltzen dituzu liburu bat sortzeko. Orduan historiak idazterak orduan, ba, ikaslien ikustu laguntzen diguela historia idazten ja marrazki batzuk bertan eukitza, eta gero da aukera, hiru aukera desberdin daukaz, moztu iru aukera desberdin daukaz, bat eh, liburu txikizia, poemak eta gero liburu ondizia. Bueno, bukatzen juteko, minutu baten, azaltzen jugu naiz, ba, 2000 maga irugarren ikasturtien, e, eh, ikasturtien beste bi ikastolekin batea, eki digitalin sartu ginela, eki digital material gintza berri zan, eta honekin ikasteko da, irakasteko era berri bat etorri zan, eh, gure ikastoli beste bi ikastolokin batea, digitaleki eiteko apostu dintzun, orduan, ba, formakuntza desberdinak eukin ginen zen, bai, eki bera ekibera buruz, eta baita ba, kompetentzia digital horiek gero klasan txertatzeko asmoz. E, garbi eukien una da, hasiera batetiken, ba, aukeratzen un dispositibuek momentu oro prest eta operatibo emertzula gelan, eta hemen gainetiken bilute, lehengo ikasturte hortan, horren ezaguna dizen eskola diputu zureko koxiba gorxe... Bai. eralin eta gero ba, Chromebook eta jun aipatzezkotan, ba, aibeadura, autonomia, konektibitatea, eramangarritasuna, prezisua, behitun ginen gehien bat, eta amaitzeko azpiegitu aldetiken, leheno komentauteko virtualizazio sistema horrekin, ba, zare barnera, gure ikastola zare barnera sartzeko aukera dukagu Chromebookak erabiliz. Ba, hori, eskerrik asko emandako aukera batikan, eta...